Hello，大家好，我是建文。那今天要来讲废话。好，那昨天十一月五号，我的卖店的工作已经结束了，因为我是九月五号开始工作，然后两个月，对，昨天刚好结束了，爽啦！现在工作是从十一月十五号开始，就是那个雪场的工作。那也就是说，我从今天开始到十五号都完全没事。五号去掉的话，是一个九连休的概念，中啦！九连休，完全不知道要干嘛。 第一个计划是狂拍废片，然后第二个是去观光，第三个是念日文，然后日文小教室的节目想了好久，还没想出来，卡在结尾不知道怎么拍，所以剧本卡住了，所以再等等好不好？九连休到底要干什么呢？那我想到了，再跟各位讲，真的有人会想知道吗？好，那今天就是一个废片的概念，只是跟大家讲我卖店工作结束了，终于不用再去那个超级闲的地方，爽啦！每天站在那边真的是很无聊。那我最后一天上班的时候。 是早班，也这样就可以早点回来。工作三个小时只来五个客人，营业额比我的薪水还低，感觉公司就请我过去负债的，就是一个公司有钱的概念。中了，你写稿。